tersebut dan menceritakan semua apa yang pernah terjadi. Ada sesuatu yang aneh saat Brandy akan memasuki penjara bawah tanah. Coba kalian perhatikan. En fin, muchachos, para que les cuento? Vamos a entrar. Seperti yang kalian lihat, ada penampakan tangan sedikit membuka pintu masuk menuju ke penjara bawah tanah. tersebut hanya ada mereka berdua saja. Lalu apakah ini merupakan salah satu tangan hantu penjahat yang dulunya termasuk orang yang dimakamkan secara massal di tempat ini? Empat, Misterius eh, Video ini dibagikan oleh pengguna TikTok, Jazabil TikTok, yang memperlihatkan sebuah rekaman yang diambil dari dalam mobil. Tapi saat kamera fokus ke seorang pria yang berada di pinggir jalan, coba kalian perhatikan secara teliti. Semua itu terjadi begitu cepat dan seperti tak ada sesuatu yang aneh. Namun ketika kita perlambat videonya, terlihat bahwa pria yang melepaskan jaket tersebut memberikan jaketnya kepada seorang pria berkaos merah yang tiba-tiba muncul secara misterius. Entah pria berkaos merah ini muncul dari mana, padahal sangat jelas bahwa di depan pria ini tidak ada siapapun. Seolah-olah pria berkaos merah itu muncul dari balik jaket pria ini. Video yang sulit untuk dijelaskan dan membuat banyak netizen bertanya-tanya, dari manakah pria misterius itu muncul?